कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते और लाख कोशिश कीजिए झूठ हजार दीवारें तोड़कर सामने आ ही जाता है और इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है अपने देश में आतंकियों के होने से लेकर भारत के हाथों हर बार मुंह की खाने की बातों को झूठ के पर्दों से छिपाने की लाख कोशिश पाकिस्तान ने की हो हर झूठ अब बेपर्दा हो रहा है और भारत के सिर्फ एक वायुवीर के आगे आतंक का अड्डा बन चुका पाकिस्तान कैसे नतमस्तक हो गया तो अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया अभी रियल करना है पहले तो प्रैक्टिस थी और रियल ये है एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे समझने वाले समझ चुके थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा कूटनीति की समझ रखने वाले जान चुके थे मोदी के पायलट प्रोजेक्ट का मतलब